ਜੱਟ ਤੋੜਾ ਪੱਟ ਨੇ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੱਚਦੀ ਜਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੱਟ ਤੋੜਾ ਪੱਟ ਨੇ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਮੱਚਦੀ ਜਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਅਖੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਮੱਚ ਪਿਆ ਪੈ Sėmus vadė vandenį, kamidžia, pasveikina pasaulį, hū.